tak tahu lah ni. Mau tertawa ke sedih ni? Kak, wasi ni hok wasi wah. <laughs> Asal. Wasi ni hok wasi wah. Wasi ni hok wasi wah. Adi. Wasi ni hok Yo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Andy di channel Andy TK Oke cuy, kali ini kita akan melanjutkan lagi part kedua dari Sepatu ringan Live 2022 cuy, episode yang kedua cuy ya. Tamu jemputannya adalah Dato Sri Siti Nurhaliza cuy. Dan sebelum kita lanjut bantu juga ya support uh, TikTok saya cuy ya. Nanti saya cantumkan uh, linknya di bawah gitu ya. Karena di situ saya akan live gitu ya. Saya akan uh, banyak live di sana dan juga membuat konten-konten reaksi yang nggak ada di channel ini cuy ya kita akan mereaksi singkat gitu ya layaknya durasi yang diberikan oleh TikTok gitu ya Oke dan tanpa banyak cakap lagi cuy langsung aja kita ke part kedua sepatu Renial Live 2022 episode yang kedua Oke videonya udah siap dan 3, 2, 1 Oke Alright guys, welcome back to my channel. So, untuk kali ni kita akan lain sepatu Reunion of 2022 episode 2. Lucu banget kucingnya, cuy. Let's go. Dia dah kerja ini. Kau kerja ke main-main? gaji aku tu. Ah, apa sih? Eh, kau kerja? eh. Kau, kau sambung kerja. Jom kejap. Marah saja. <laughs> kenapa, cik? Ni, ambil. Eh, kenapa ni? Tak payah tanyalah. Saya, saya main-main tu. Belum kerja lagi. Yang lebih tu <laughs> kau bagi lah kau buat belanja kedai. Bagi duit tak? bagi juita. Oh, uh, gara-gara juita ya. Harga akak saya bukan 400. Asyik. Hei, jom. Hei. Itu eh, ofis, turun. Ofis. Ofis aku, turun. Jumpa saya pergi ofis. Hei. Kau turun. Kau turun. Sorry lah, Cik. Cik ingat semua orang boleh beli dengan duit ke? Sorry, Cik. Saya ya, akak saya tidak. <laughs> Eh, kalau duit tak penting bagi kau, kenapa kau tak minta kerja aku? Bukan untuk cari duit ke? Saya minta kerja, bukan saya minta sedekah. Yang awak bagi tu awak ingat apa? Saya minta sedekah. Ya, eh, ya, ya. tak ada dalam dunia ni manusia yang tak nak duit. Kau tahu tak? Termasuk engkau dengan akak engkau. Saya memang nak. Sini, bagi saya. Ni, ambil. Apa lagi? Cakap lagi. Nak. Contoh. Jangan tunjuk orang. <laughs> Contoh. cik, sorry lah cik. Cik, salah lah cik. Orang miskin ni, maruah dia lagi tinggi daripada orang kaya tu tak? Hmm. Eh, mana letaknya maruah kau kalau kau ada apa-apa kedanya kau dah susah maruah kau kat mana? Cik. Ish. Kita memang orang miskin oh cik. Tapi bukan akhlak. Tahu? Reti? Ha? Eh, hey, kau ingat dengan kebaikan kau, dengan kau punya mutiara kata tu, kau boleh hidup ke? Kau boleh makan dengan mutiara kata kau? Eh, hey, kau tengok aku, kau tengok aku. Bisnes besar, duit banyak. Ini bawa kehidupan. Ini bawa kehidupan. Hmm, hmm, hmm. Tongok. Tak semua orang macam cik, cik. Saya beritahu, tak semua orang macam cik. Tahu? Eh, tak, bukan tak semua orang macam aku. Tak ada orang macam kau. Kau jangan menyesal tau. Ha? Aku cik. bagi kau peluang untuk hidup lebih senang. Kau tak nak kau tolak. Cik, cik boleh kutuk saya tau. Habis tu? Bila cik bagi duit, kononnya nak akak saya. Cik ingat saya ni jual akak ke? Uh. Tak cakap. Cik ingat saya jual akak? Orang nak tolong kau. Orang... Saya ni dalam dunia paling saya, saya sayang akak saya. Cuma saya tak dapat bagi pick up lain je kat dia. <laughs> kalau kau kau sayang akak kau, ya. kau nak tengok akak kau bahagia. Siapa boleh bahagia dia kalau kau orang macam aku? Orang kaya raya. Eh, pakai akal lah kalau cakap. Kau boleh marah tapi pakai akal. Anak ah, dara tua pun nak simpan. Hei! Kau jangan cakap yo, yo. anak dara tua, eh? Dua aku cakap lah. akak aku kan jangan kacau, eh? Aku boleh kau hina-hina. Akak aku jangan. Pulanglah pada kau. Besok aku datang awal. Ini company punya. Ini company punya. Besok aku datang awal. Ini kok dramanya lebih serius banget ya. Lebih ke proporsional banget mereka aktingnya aja. Berlakunya. Akan siap ke ini? Okey, akak sihat? Alhamdulillah. Apa? Tapi saya macam takutlah akak batuk-batuk tu saya rasa. Akak tak ada sorok apa-apa daripada saya. <laughs> tak ada, tak ada. Akak sihat. Ah, betul kan? Akak? Sihat kan? Nampaklah sehat tapi takut ada lah, benda yang akak cepat cuba. Ayah. Apa eh, semua kan saya? Apa gelojok? Datang macam datang. Ini ah. ini Assalamualaikum. Ah, jari. Eh. Ah. Hmm. Adik ni. Ah. Adik pergi buat air jap. Ah. Ah. Okay. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Norman. Norman. Orang kaya, ya. orang kaya Norman. Oh. <laughs> ada syarikat construction dekat belakang. Orang kaya Norman. Ini, ini, ini. Ini dia masih muda ke atau... Saya rasa ingin tahu banget cuy ya, bagaimana, berapa umur dia? Nampak lain. Ah. Anak tanya saya. Ini ayah Norman. Ah, ayah Ah, ayah. Ah, Takkan ha, lah rambut putih macam ni anak yeah, pula. Yelah, <laughs> pakcik yeah. dulu nampak okey ni. Nampak macam tak ah. lah. ya, apa okey sikit. Okeylah, okeylah. Okey, cik. Boleh, boleh duduk eh. Duduk, ya, ya, lah, duduk. Saya suka juta ni daripada gurau. Oh, itulah bagus orangnya. Cakap pula malam lembut Yeah. Jadi... Ya, ya. Ha? cakap lah. Ha, itulah, beginilah. Ya. Ya. Oh, terima kasih. Ya, ya. Kamu pasal apa? Malu ya. Ay, kalau malu baik masuk dalam seluar kalau kau pergi tu. <laughs> ha, ginilah. Ada apa Alang datang dah sini? Sampai sini kan. Ya. Anak ikan mati terkujat. Ha? Siapa? Anak ikan mati terkujat. Matinya tetangga sisik. Ha? Datang ni ada hajat. Datang nak merisik. Asyik ah, ha. pantun dia. Johari? Um, ya, balas-balas. Hari ni. Adik dengar tak tadi? Gua Lu. Daniel, gua dulu. <laughs> Mudah ayo ya, pasal dia. Nak mesej ya tuan. Minta maaf tuan. Kenapa? Saya rasa <laughs> belum ada calon yang sesuai untuk akak saya di kampung ni. Tak, akak kau bukan cacat, tak boleh cakap sendiri. Bukan bisu yang kau jadi wakilkan dia. Kenapa? Biar dia oh, cakap sendiri, tuan punya badan. Eh, macam ni, macam ni. Kalau tanya saya pun, saya sebenarnya tak bersedia lagi. Ah, eh, dia tak jangan jawab, bagi dia jawab. Sabar, tak setuju. Sabar, sabar, sabar. Tapi kami boleh bagi negara memang. 30,000 dan kamu ya, perlu habiskan. Lah. 30,000 tak cukup. Nak orang macam ni dia nak, nak duit lebih. 50,000. 50,000. Ha, dan kamu perlu habiskan duit itu ya. dalam masa 21 hari. Adik pergi dah. Ha? 50,000 ke 100,000 ke. Kami tak heran dengan duit. Kami tak kebulu dengan duit pak cik. Ha? bagi anak pakcik ni biar dia membesar balik. <laughs> Minta maaf lah cik. Eh orang selalu riak, selalu belagak orang kaya. Yang kau adalah miskin. Lepas tu belagak lagi. Apa benda ni? Juita, kau tak nak hidup senang ke? Walaupun kita miskin tapi kita orang bahagia. Saya yeah. dengan ya. adik saya tak kisah. Kita orang tak perlukan harta. Kita orang bahagia. Kerja cari duit sendiri kat sini. Betul kan, Dek? Dengar. Eh, Dengar. Tapi kan bila kaya lebih bahagia. Siapa cakap? Oh, bukan. Siapa yang cakap? Kaya lebih kaya lebih bahagia. Siapa cakap? Dia cakap. Ya, jauh. Ayo. ha? Baliklah. Akak saya takkan nak punya. Respect sikit. Jangan ingat ah, yang <laughs> wang ringgit. Norman, boleh beli saya. Hmm. Awak Jangan. salah. Awak salah. Tak. Baik RM50,000 tu, grooming kan nak pakcik. Grooming, bawa dia grooming. Misai berterabur, janggut kamu. Grooming ke salon kali, Jay. Jom, balik. Kau jangan eh. risau kita. Menyesal apa? Eh, eh balik. Ha, sampai tua lah kau susah. Dah balik. Eh, eh dia memang saya bilang tau. Kak, sabar kak. Sabar kak. Tak apa kak. Orang okay. kaya memang macam tu kak. <coughs> Sayang dia orang ni. Kak. Ya, dek. Ceritanya uh, makin menarik je. Sikit. Endingnya tahu, gimana tahu, ni? Uh, kan, ayah memang pesan kita kan. Uh, hormat orang lebih tua kan. Betul. Tapi dengan akak ni hormat dah jadi nombor dua tau sebab nombor satu tu lebih pada sayang. Ha? Kesempatan. Adik, kakak Nir tak ada siapa dalam dunia ni. Adiklah salah satunya darah daging kakak. Ya, kak. Jadi adiklah segalanya buat kakak. Terima kasih, kak. Dah lah, kak. Borak-borak lama saya terasa macam Pak Wu dengan Mak Wu. <laughs> Dia takut saya lupa watak saya siapa. Ya. Saya ni dalam mudah jatuh cinta. Ha. Siapa lagi? Yeah. <laughs> Apa pun berlaku antara bos adik tadi? Yeah. Kakak tak tak risau, kakak tetap akan jaga adik sampai bila. Si, si, si. Apa pun yang berkita, kita tetap bahagia. Eh, doktor. Ha? <laughs> Eh, doktor silakan. Assalamualaikum. Masuk-masuk. Saya buat air kejap eh. Ya, ya, ya. Ha. Ya? ya, ya cerita. Ada apa datang sini? Alamak. Saya lupa jawapan sebab bila dengar suara awak. Payah. Ni ha saya nak bagi <laughs> kat awak sebab Ay, agresif banget kan. di sini ya. Lah kan. ha, saya lupa doktor ni apa doktor? Ubat yang sepatutnya awak makanlah. Oh. Dan ada satulah satu tu benda ni kalau awak tak boleh makan ubat tu awak ha? gunakan ni. Eh. Ha. Untuk. Oh macam tu ke? <laughs> Terima kasih doktor. Sama-sama. Saya sebenarnya tak boleh lama ni. Terima kasih banyak-banyak. Klinik saya ramai orang. bantu saya. <laughs> Ya. Ah, Juhari, ya, ah, nanti awak jaga kakak awak ni ya. InsyaAllah doktor. Ah, sebab dia ni tak berapa sihat sangat ya. Tak berapa ah, sihat. Okay. Tak apalah nanti kita jumpa di klinik. <laughs> Terima kasih doktor. Okey. Doktor cakap Oh di sini dia mulai tahu je. Akak tak berapa sih? Tak tak, akak okey, akak okey, akak okey, akak okey, tak ada apa-apa. Okey, sihat. <laughs> oh. Ini sihat. Ini sihat. Ini. Bicara hari ni. <laughs> sihat. Ni. Oh. Selama ni akak steam obat batuk. <laughs> Akak. Akak tak sihat kan? Itu yang batuk akak tak berhenti-berhenti kan? <coughs> Apa yang akak cuba rahsiakan daripada saya ni, Kak? Adik. Kakak. Kakak sihat. Kakak tak ada apa-apa. Itu painkiller je. Tahan sakit. Tahan sakit bermakna sakit? Kalau... Ah. Akak jangan cuba berlindung apa-apalah, Kak. Kita dalam dunia ni, kita berdua je, Kak. Akak cakap, apa? akak ada sakit apa ni? Kakak! Kalau kakak beritahu pun, kita tak boleh buat apa-apa pun. Kita tak ada duit. Cakap. Cakap. Saya tak nak tinggi suara ngakak tau. Tapi kena cakap. Kenapa Dramanya. Dramanya menyentuh je. Kakak. Kakak ada cuma dalam hati kakak. Oh. Selama ni saya ingat saya je ke hati kakak. Rupanya ada tumor kat hati kakak eh. Kenapa akak tak bagi tahu? Rupanya ada kat hati akak tu ada terima. Kenapa akak tak bagi tahu? Habis saya ni kat mana? Jelaskan saya siapa tumor tu? Kita tak cukup duit pun nak buat pembedahan adik. Cuma tumor. Biarlah kakak hidup macam ni. Asalkan adik. Maknanya akak ada akak ada kanser hati, dek. Okey. Akak. akak. Kenapa kenapa sekarang mau bagi tahu kak? Akak. Tak tahulah ni. Akak ingat saya nak hidup belakang Mau tertawa ke sedih ni? Kak. Wah, sini hawa wa. cuma. Asal. Wah, sini ya Allah ya Wah, sini ya Allah ya Wah, sini ya wa. Kak. <laughs> Kenapa cuma harus bahasa bahasa Cina? Ya. Yeah. Tak ada erti dah hidup saya ni, Kak. Hidup saya untuk akak. Jangan macam tu, adik. Dua, tiga kucing berlari. Upin, kan sama si kucing belang? Akak cuba nak... Dua, tiga boleh ku cari. Mana kan sama adikku seorang. Asyik. saya dengar Akak nak sampaikan apa tadi kat saya Akak ada apa-apa yang akak nak beritahu Akak ada satu permintaan Boleh tak? Lusa, adik jangan ke mana-mana Kakak Aduh. nak sambut birthday kakak dengan adik Boleh? Tolong, dek Akak Itu satu birthday permintaan kita, kakak Birthday kita tak serentak, kak Akak cakap sambut birthday akak dengan saya saya lahir bulan empat, akak lahir mana sama takkan saya nak cepatkan birthday saya maksud akak apa kak maksudnya kakak nak adik tak ni kakak untuk sambut birthday kakak itu je permintaan kakak sebelum apa-apa berlaku kak Terlalu minta permintaan akak untuk dilunaskan. Tapi saya masih sakit hati kenapa Kak berasa dengan saya. Kak, saya masuk dalam saya terlalu letih. Wahsyih ni, how ha, are Ingat tau. Lusa jangan ke mana-mana. Jumpa di sana. Aduh, dah selesai lagi cuy. Okay. Alright guys, itu saja dulu kali ini. Oke oh, cuy, itulah tadi part kedua dari sepatu Renan Live 2022 cuy Episode yang kedua cuy ya Oke, untuk episode yang kedua ini tuh Eh, hampir sama ya Lawakannya masih kurang gitu ya Tapi lebih ke apa ya Drama-drama yang menyentuh gitu ya Tapi selama masih ada jab ya Selama masih ada jab drama yang menyentuh itu bakalan ada kelakarnya juga pasti cuy ya. Saya nggak tahu arahnya mau kemana tadi cuy ya. Aduh harus cepet-cepet ini cuy ya. Saya penasaran banget, ingin tahu banget ya bagaimana ending dari eh, ceritanya ini cuy. Ceritanya menarik gitu ya, menarik banget. Oke setelah ini kita akan lanjut lagi yang part ketiga cuy ya, part yang terakhir cuy ya. Jadi jangan kemana-mana, jangan lupa bantu like, komen di bawah cuy ya. Dan kalau belum subscribe